Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini um, Apresiasi banget Oke, uh, jadi hari ini saya mau um, San Mori Hari ini bertepatan hari Minggu ya Jadi mau San Mori um, dengan teman-teman MBCI motor besar klub Indonesia uh, Batam um, tapi karena hari ini saya kepagian jadi saya bawa teman-teman dulu jalan-jalan muter-muter kota Batam hari Minggu pagi ya um, kota Batam di jalan kelihatan bersih uh, mungkin karena tadi malam hujan tidak banyak orang ya seperti biasa ya uh, untuk kamera saya pakai Insta360 X3 nah ini pertama kali saya cobain uh, dari tampak belakang seperti ada uh, orang ketiga yang ngambil video ini uh, ini pakai invisible stick di mounting di rear belakang jadi untuk teman-teman yang hobi membuat motovlog eh, mungkin kamera Insta360 saya rekomendasikan buat teman-teman ya supaya angle-nya lebih banyak dan tidak ngebosanin aja ya ini tampak dari samping angle-nya bagus sekali eh, saya puas dengan hasil dari kamera instansi Oke, okay, akhirnya kita sampai di tempat ketemunya uh, master point kita di Morning Bakery uh, Capri Mall kita akan siap-siap untuk berangkat ke Sembulang, eh, Barelang. di Barelang nggak ada pom bensin ya jadi kita nanti akan ngumpul di pom bensin pom besi buat si uh, bensin dulu semuanya jadi karena takutnya nanti kehabisan bensin di jalan di Barelang uh, eh, akan jadi masalah ini ada Yamaha Fazer 600cc milik Mas Wawan cakep banget Yamaha Fazernya kenceng banget sepertinya rombongan Ferrari pulang kita datang mereka pulang ya bisa teman-teman lihat ya uh, sangat susah untuk bisa keep up dengan eh, motor-motor uh, besar karena di sini yang pakai 250 cc teman saya sendiri akhirnya sampai juga di Sembulang jadi kita istirahat di restoran Pak Long sini kita terakhir makan sama ketuari yang betul yang kebetulan ulang tahun pada hari ini. Terima kasih banyak ketuari, semoga panjang umur, sehat selalu, eh, rezekinya diberkahi. Kita makan siang, istirahat sambil menikmati view pantai di Sembulang. ya sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis terima kasih banyak uh, appreciate buat teman-teman yang subscribe ke channel saya agar terus berkembang dan lebih baik lagi uh, seperti saya bilang tadi mungkin suatu saat kalau diizinkan sama ownernya saya pengen banget ini nge-review Harley Davidson nya eh, teman-teman uh, yang BCI terima kasih teman-teman yang BCI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh